いや第3試合とはいえほんまね激しい試合できたっていうか、うん、結果はちょっとまあ岡がねいいとこまでいけて、うん、もう一踏ん張りもう一声やってんけども、うん、岡がやっぱりねああいうお客さんの、うん、声援っていうのをねやっぱ期待に応えないと、うん、せっかくやっぱあそこでガーッと盛り上がってないからそれ以上に出さないと、うん、まあ、まあ、中田中西やっぱあいつは伊達にね、うん 何十年も俺と同じようにやってないんで、うん、やっぱりそれを切り崩さないとあいつは前に上にも進めないから、うん、まあ僕は期待してるけども、うん、どうなのかなルックスがなちょっと悪いねまあそれ以上に実力つけられつけないわね、うん、実力強いですよこの世界はうん、いくらかっこ悪くてもどんだけ、うん、しょっぱい顔しても、うん、やるときはやる結果出すって見せないといけない うん、自分を変えていって、うん、自分自身やっぱ何も何かをきっかけがあればねあいつもそれなりに変われると思うし、うん、まあ今日は普通の試合じゃなくてやっぱガンガンいってほしかったしね、うん、やっぱり中田中西っていう壁はやっぱ高いですよ熱いですよ、うん、俺が十分それをしっかり経験してるから分かりますけどまあ若いやつは。 そんなもんしたこっちゃねえってそれぐらいの気概でね、ぶつかっていけって何も怖いもんはない何も、うん、なくなるもんないからね、うん、若いやつはもうとにかくがむしゃらに元気に死に食らいついていけって、まあこんこんと、うん、他にねはいあれで言ったら分かると思うんで、うん、そんなに、まあ、学習能力があれば、うん、しっかりとがっちりと次はね、うん、そうはいったい、気持ちいかないとね。 以上ですね。はい、まあ明日、うん、明日はね、でも試合組まれてないから、うん、あのあれなんですけども、まあ、マシン、スーパーソングマシンのね、やっぱり、あの最後のセレモニー、うん、どんな、まあ、何かしらの形でね、うん、試合に出たかったんですけど、ね、まあ、それはもう、明日、会場で、ね、一人で、うん、マシン、マシンから要請があれば、 ができるやりたいなって、はい、まあみんな、うん、いろいろ期待してるかもしれないですけどそれ期待以上にね面白いこと、うん、あればなって明日は、はい、花を添えられればなっていう気持ちです。はい、みんなでチャレンましやっぱり岡とやると。 体が大きい分やっぱり一つのダメージはやっぱ強烈なものが多いな昨日もやったけどそんなに岡田絡まなかったですけどね今日岡田しっかり噛むとやっぱりやつの底力怖いなって、まあ、将来性みたいなものを感じますね、でもまだ負けないよってその後のひらめきそのまま起点とか全てにおいて 負ける要素は何もないだから早くそういうものを含めて全て俺をぶっ飛ばすような底力をつけてほしいなと僕はそれができればこういうベルトそしていろんなベルトそういうものがどんどん近づいてくるだろうしそれを目指してそんな若くないわけだから頑張ってほしいなと思いますね 幸せですよ、ザ・ホに潰されてそこから本当の、ね、立ち上がる力ってもう今植え付けてあるからそれを覚えたら無敵ですよ